Tak přichází výprava jeskyňářská. Objevili jsme jeden z posledních závrtů v ostrově. Tak uvidíme, jestli se nám povede sestoupit. Tady je generace nastupující. Příprava jeskyňářů oblíkání, oblíkání a co nevidět, jdeme do akce. Tady závrt, pod ním je trhlina, No, to je přes hrudník. Já nedám přes hrudník. Poslední pokus. Ne, ne, ne, přes hrudník to nejde. Já mám velký hrudník. Na to. Mám jako roz, rozložený. Byl to poslední... Nic, jdeme jinak. to vypadá. Tohle neprojdeš, viď už. Tohle projdu. To bych tě musel pustit tam, ale to jo. asi nelejznu. Teď. Tak tady s Hinkem jdeme na Ulfův sklep. Je to jeskyně, kde má Ulf uložený zásoby. My si tady děláme záchranu s vámem, kdyby tady nám tady vadí taková boule, kdyby jsme se začali dusit, protože to klouzá přes hrudní, aby jsme se mohli vytáhnout pomocí lana. Ještě tam hodíme takhle kládu, protože tento měl vymyšlený, že když tam lezou dospělí, tak se ta trhlina zužuje do Včka a ten, veli, ten velký chlap se tam dusí. Tak to máme vymyšlený takhle, že o trošku jakoby jako stupíně. Tak, ještě něco řekne Hinek. Ufovi. Uf je od 20 cm hubnější než třeba já. Uf, může být eh, minimálně až sem podsaď. nějaký skřítkové malý můžou být až sem podsaď. Dospělí už jsou podsaď. Tak, to by Kdo stačilo. Se... A jdem se připravit na sestup. To je všechno. žena. Já sjížděl uh, eh, hrudník tady eh, nejstaršímu škucenému Jestinázovi, sjížděl mu tam hrudník, tak proto se začal dusit, ale naštěstí jsme mu podali lamo, tak se šparka. Zatím to zkouším přes ten hrudník. Hinečku teď potichu, jo, už. Ať se tady soustředíme. Musíme být ticho, aby se sousedil. Tak, až potom zase další to. Dobrý, jdu se soustředit na cestu. Pokračování, vypadá to, že hrudník je dobrý. Trošku se odřu, ale musím takhle nohama do podélní trhliny. zajíždím dovnitř, je to dobrý? Tam je velký Dejchám. Pavouk. Tam je velký pavouk. A teďka vím. Mám podat tašku? Uah. Je to makačka, uf. Jde další jeskyňář Hindia do Ulfíčka. Ulfů sklep. Tak můžeme opatrně spouštíme. Tak, je tady. Klidu, otoč se na mě. Ukaž se mi. Už je tady. Už na mě svítí. Hindia. Jdeme dál s knihou a Jdeme dál s knihou a založíme Ulfa. Ještě dál, Líďo. To jinak už nejde. Pak ne? Ne, tam už mám východ z jeskyně. Tak, dobrý. Tady pavouček, tady leze. Ale není velký, je malý. Tak, já ti zaberu, můžeš. Šup nahoru. Přeskoč tu mušnu. Nebo dolů jde. Dobrý. Můžeš. Upatrně, stoupni si tam. Vycháš, dobrý. Tak, počkej na mě. Já se odsud vydrápu. Já si zatím mám lano. Ah. Můžu si vzít lano taky. Můžeš. Malče no, ti tam poupíchne. No píchnu. Tak. Hezký. Upatrně bachá na kolena. Tam si stoupni, ano, tam máš stup. Bezvadný, to venku. Ještě já. Jdi. Až to ano. Jdi pryč. No, mu pomáhá, ne? No. Táhne uzlej. Viděl jsem kokony vápnice, to má vás, teda. Ty kokony moc velký nebyly na to, je velká ona. Thank you. No pro Ulfa je to dobrý, pro Henka je dobrý. Pro mě S4. Ne. Je to docela mela. Ne, ne, Kdyby tady nebyly ty dřeva, tak to Včko prostě člověka svírá. Teď jsem tady pořád, a, pořád. Tak, možná pozor na foťák. Tak. Tak pro UFA je to nejlepší. Ty vás. A nevím, jak se sem dostal. Musím si odechnout. Tady je zápis do knihy. A dáváme Ulfovi tady knížku. S obrázkama. S obrázkama. Jak to maloval, jestli názor, jak je krásně vymalovaný. Pro Ulfa.